Jangan lima yang elok jangan lemah sangat. Oh, oh, oh, oh dah boleh boleh report report report je bang, report ah, report. Report je, report je. Kita orang lemah. Sampai lemahnya. Bang jangan koyak bang, game je pun bang. <laughs> Tak, bukan koyak. Jangan lima elok elok. Yalah, jangan koyak, game pun. Dah lemah lemah lah. Tak. Koyak tu. Okey abang, sorry abang kalau kita lemah lemah. Sorry ya, sorry ya. Ah, okey abang. Sorry ya, sorry ya. Lai ya TDM. Lai TDM. Report lu, report lu, report lu. Ah, report lu. TDM lu, Lai. Re report lu. sabar fighter. Jangan lupa report. Itu lemah. Tanda <laughs> lemah. Kan, rugi kan tak mati awal kan. Aku dengar tu. <laughs> Sian ni? Eh? risau. <laughs> Eh, taklah bang, bang. Bang, ah. main macam ni bang. Ah, macam mana? Main healing bang, main healing. <laughs> ah, boleh tak? Lawan healing lah. Main healing sam- sampai zone habis bang, <laughs> main healing. Ah, boleh lah. Ah. Main healing. Healing, healing. Diorang suruh healing geng. Okay, oh. Main healing lah. Main joget lu, buat konten kan? <laughs> Marah abang tu tadi. Allah. Uh. Okay, so macam mana ni? Mana yang seorang tu lulu tu? Abang polo dulu ni bang. Main healing lah bang, main healing. Ha, boleh lah. Main healing sampai habis zone. Habis zone. Ada pen kilo kau lagi kah Ben? Kasih sama ha? rata, ha? kasih sama rata. Ada pen kilo sama orang? Tiada. Eh, uh, dia orang tanya, oh, ada pen kilo lebih tak? <laughs> habis tu. Kosong. dorang pun habis. Ha ni zone dah nak zon dah nak masuk ni. Dia orang kata dia orang punya dah pakai tadi. Oh. Habis abang. Dia uh, uh, saya punya kawan nombor satu ni dia tak boleh boosting dah. Nyawa dia sekerat je ni. <laughs> Ha, back pun tiada. ada. <laughs> back pun tiada. helmet pun. Kita tengoklah macam mana dia punya zon ni. Allah, oh, lambat ha. zone ni. Kemo ah, zone dah nak pergi ni. nama apa? Apa DC Gaming Ah. Ha, betul. Bos okey okey BC gaming. Oh, begin apa dulu? Oh, ni Tinggal. baru basic. Okey okey okey. Okay. Kenangan kenangan kenangan kenangan. Ini kenangan kenangan siap mau kena report lagi ya. <laughs> Bukan jadi apa pun kan. Itu ah. Koyak abang tu tadi. Koyak tu. <laughs> report-report lah bukan jadi apa pun. Dia ingat tak mungkin dia, dia nak dia, ingat, dia nak kejar title kot. Ha, dia ingat dia anak tension ke? Itu lain tu. <laughs> anak tension hmm. tadi tu. <laughs> anak tension bos, anak muntun. <laughs> eh, serius lah anak muntun. Lah. anak muntun. Okey bang. So sekarang guys ini penentuan dia guys. Kita okay, tengok lah sama, sama ada uh, team up uh, daripada musuh okay. akan bang, bang, bang. tercundang. Uh, ah, apa dia bang? Saya jadi caster boleh? Saya jadi caster. Ah, boleh boleh bang. Okey, abang jadi caster. Okey, one, two, three. okey. Okey dari sini nampaknya squad uh, Nunu apa dia <laughs> try untuk team up dengan Baby Chicken. Team Baby Chicken yang tinggal lagi dua orang tadi nampaknya eh. nyawa mereka mau helmet lah. Tanduk, tapi sebentar tadi mereka baru kenalan dengan <laughs> PSM Aziz yang menganggotai team Lampu satu tu. lah satu Nampaknya mereka dah jadi satu tim. Dan sebentar tadi ada koyak eh Ada ada ni koyak tadi. <laughs> Siap ada nak bagi dia pok dekat tadi. tension lah oh, ah, Inilah kehidupan ni guys okay, Tapi itu tak menjadi masalah kepada dia orang Sebab dia orang jenis Main game bukan main oh, Masih live main Mati. Masih? Masih live lagi? Ha? Eh lambat pula zone ni Penat jadi caster ni Sikit lagi ni Boleh ni bang Abang-abang caster je bang Penat yang mati itu mau report ke? Ya geng, dia mau report tadi geng. Uh, <laughs> uh. Oh, ni kenangan ni. Uh, Rai uh, ni. Uh, team up. Oh, ini dia uh, daripada pihak uh, team 1 telah menjatuhkan beberapa kenangan sebelum zon terakhir ya guys. <laughs> Salam rindu. Nyanyi bang, nyanyi bang satu kali bang. Suara Kenangan sedap. kita report jangan tak report. Iya, itu le itu haki. <laughs> Aduh. Uh, abang tengah abang tengah stream ya bang? Ah, tengah stream ni tapi tidak lagi oh. nak end end end stream lah. Dah cukup target lah. Allah, stream kecil-kecil sa- pun. Sab- sabar dekat mana bang? Ya. Okay. Oh, ini konten kan ni bang? Uh-uh. Ni nasib baik ke abang bagi tahu ni. Timap timap timap dengar ni kalau tak. Ni nanti ni nanti, nanti, nanti, nanti, oh, nanti suara saya sudah. sudah Menjalan sudah jalan. Bila dia orang tahu bang, abang buat konten ni. Apa dia? Nanti ah, dia Santau suara saya. Eh, taklah. <laughs> dia cakap, eh ni oh, sekejap lagi. Ya. <laughs> Allah lah. Oi nak geng, alo geng. Okey, jadi bintang, jadi bintang. Okey, okey. Okay, bintang, bintang, bintang. Okey, bintang, bintang. Kenangan, kenangan. So kita dan tengok tiga ah. orang cuba untuk main. Bercium sama sama ada lah, tak ya. nak? dah 3 2 1 dan dua, tiga, Okay. Dan bye kita tengok. Berbunuh, Siapa dulu mati? Mailing. Mailing. Oh, oh, ya. Oh, di ah, situ seorang Nunu di situ dan baby. Kalau ini chicken dinner di situ ya bang. Aduh, tiap apa tiap apa. Good di situ. Good game bang. Okay, good game, okay. good game bang. Selamat bang. <laughs> Selamat. Alright. Assalamualaikum. <laughs> Ah, kan dah chicken. <laughs>